اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين إلهنا إلهنا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى إلى من نشتكي وأنت العليم القادر إلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر ومن ذا الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر من ذا الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر يا من هو عالم بالسرائر والضمائر يا من هو الأول والآخر يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين يا أنيس المنقطعين يا جليس الذاكرين يا من هو عند قلوب المنكسرين يا من لا تبرمه ألسنة السائلين يا رحمن الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من حزبك المفلحين وأن تنجينا من النار وأن تنجينا من النار يا منجي المؤمنين إلهنا إلهنا إن من بيننا من إخوتنا وأخواتنا ومن له حق علينا في صدورهم من الدعوات والرجاءات والأمنيات والرغبات والآمال ما لا يعلمه إلا أنت اللهم فلا تحرم أن ترد على كل أحد منا جوابه وسؤله ومراده ومنيته وبغيته يا رب العالمين اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف والأمن يوم الخوف